masuk. 2-1. Selanjutnya tendangan yang kedua dari PSG sahabat Teguh Meleda. Ya Muhammad Karam. Masuk. Yuk, yuk, merah, merah. Dan yang ketiga dari Lembayo. Jawa. Lalunya dengan yang Nadir. Yani Bongo dari Lampau. masuk Syekh Akmal LB tendangan yang kelima sekarang dari PSG di sana PSG Gampo mendapat kepercayaan masuk Cantik sekali penempatan Mau pemain dipinang oleh tim tua rumah. Lanjut Jafar, pemain yang syarat pengalaman di pelantikan tendangan yang keenam partai semifinal dan akan kita saksikan besok eh, sore.